Bälinge mossar bildades efter att Litorinahavet drog sig tillbaka och en sjö bildades för cirka 5000 år sedan. Sjön växte igen och under tiden avlagrades först gyttja och sedan torv. Mossan omfattar cirka 1500 hektar med kärrtorv som dominerande jordart. Under 1800-talet gjordes ett antal misslyckade försök från myndigheternas sida att skapa dikningsföretag men inte förrän landshövding Bråkenhielm 1896 ger Svenska mosskulturföreningen i uppdrag att undersöka odlingsvärdet i hela området börjar planerna för större dikningsföretag ta fart. Området omfattar cirka 1830 hektar och kostnaden beräknas till 176 900 kronor i dåtidens penningvärde, vilket motsvarar cirka 10 miljoner idag. Vi flyger nu över norra myren där dikningsarbetet för området påbörjades 1904. Hela området blev klart 1908 och då hade nästan 58 000 meter kanal grävts för hand. Idag odlas det endast på cirka 600 hektar varav 60 procent idag har en mäktighet som är grundare än 50 centimeter. I ReCare-projektet har vi etablerat ett fältförsök på norra myren där vi jämför rörflen och rörsvingel med timotej som vanligtvis odlas i området med avseende på avkastning och växthusgasavgång. Resultaten visar att rörflen och rörsvingel har högre avkastning än timotej utan att släppa ut mer växthusgaser.